王難、俗難、火難、水難、羅刹難、抱きに来難、毒薬難の際は、我が名を呼びたまえ。三眼五剣仙人、将。召喚に応じ参上。殺戮は我の専門分野だ。お前が殺せないとき、我を呼ぶといい。お前のことは我が守る。が、我に近づくな。 我の邪魔はするな。でないと後悔するぞ。